एक कप चाय ला रहा ये लीजिए चाय पहले से ही तैयार था आ, क्या हो रहा है आजकल पता नहीं क्या होगा आगे आजी सुनो सुनो एक कप चाय ला रहा अभी लाती हूँ सजना है मुझे सजना के अजय सुनो चलाना ला रही हूँ सुनती हो एक कप चाय बनाती हूँ बनाती हूँ रुको रुको पहले सीरियल में ऐड आने दो फिर जाके बनाती हूँ रुको Ah. सुनो क्या है एक चाय दो ना ज्यादा चिल्लाओ मत मेरा पीना हो गया जगह खुद बना लो हाँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं बना लूंगा बना लूंगा बना लूंगा बेबी एक कप चाय क्या बोला फिर से बोल क्या बोला फिर से बोल एक कप चाय बनाने जा रहा था तुम पियोगी हाँ हम्म, जगह चाय बनाओ और सुनो अच्छे से चाय बनना चाहिए दो चम्मच चीनी के साथ जरा से बना के लाता हूँ tu macam sini, enak ha tak tahu